яг Дулун сүрэн гэдэг би Завхан аймгийн Чандман Эрдэнэ лаборатори сургуулийн баг боловсролын багш байна. За ингээд өнөөдөр та бүхэнтэй хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаа хамтран зохион байгуулж байгаадаа би баяртай байна. За маттай хамтран хөтөж сурагч удвал ажилланаа. За бүгдээрээ анаашаа сайн анхаарч хүүхдүүд ээ. Та нар сургуулийн орчинд ажилдаг хин хинд байнга баяр талархлаа илэрхийлж чаддаг вэ? 1 минут бүгдээрээ бодцгоё. За, өвчтөд бодож амжсан уу? Амжсан. За. За, баг. За. За хэлээ. Багшлаа. Бас сумсээр хүмүүс. За өөр. Захирал нэм. Хэлээд байгаарай. Хэл чаддгүй. Өөр. Хинт. Хинт сургууль орчны хинт. Баян. За хэлээд ир. Англи сургууль хүүхдүүд ширээ. За өөр. Өөр. 阿姨，你们准备好了。 a r Эцэг их найз үйлчлэгч ээж аав ах эгч нартай яагаад байнга баярлаж талархснаа илэрхийлж чаддгүй юм болоо? Та нар юу гэж бодож байна? За хэмждэггүй. За дараагийнх нь зарим бас хичээл бас тамиг болоод идэв. Тэ дараа нь бас хичээл яадаг. Өөр өөр юм бэ? За мартчихдаг. За цаг цаг болчихгүй. Тэ За. Тэгвэл бидний өмнө ямар асуудал тулгамдаад байна вэ? За. Яаж хэн одоо хамаа одоо хэмээр хийж чадах хүмүүс яаж байна хэлэх вэ? Ямар асуудал байна? Талхал хэлхийг чаддгүй хүмүүстэй хэрхэн талхал хэлэх вэ? Ямар асуудал тулгамдаад байгаа вэ? Хүмүүстээ одоо мэдлэхэд сургуулийн орчиндоо ям хүмүүстэй мэдлдэг штэ бүгдээрээ. Тэгвэл зарим нь одоо ичдэг гэж байна. Тэгвэл ямар асуудал тулгараад байна бид нарт? За, санаа зов. Өөр. За. Өөр. Өөр. Өөр хэм бэ? Та нар За. За. Хайртай явахдаа бас завгүй гэж болно. Зү тээ. Эсвэл марцчихдаг. Мм. Яадаг. Мөн. За өөр юу вэ? Өөр юу байж болох вэ? Бид нэр За тэгвэл хүмүүдээ бидний тулгамдсан өнөөдрийн шийдвэрлэх асуудал маань юу юм байна хүмүүдээ? Энэ Баяр талархлаа. Илэрхийлж чаддгүй хүмүүстэй баяр талархлаа яах нь вэ? Илэрхийлэх юм байна. Баяр талархал яаж явах хэрэгтэй байх нь вэ? Илэрхийлнэ. За тэгвэл бидний өнөөдрийн сэдв юу байна? Өнөөдрийн сэдв Өнөөдрийн сэдв маань баяр таларлаа илэрхийлж чадахгүй хүмүүстэй баяр таларлаа илэрхийлэх юм байна. За тэгвэл энэ асуудлыг яаж шийдэх вэ? Яаж шийдэх вэ? За удаарай. Энэ шийдвэрлэх ямар арга замууд байна вэ? Ямар ямар арга замууд байна? Өөрөө хараад ирсэн юм шиг зам цаг Можно бегать, что-то, можно что-то, что-то, что-то, Догтон санах хэрэгтэй. Хичрэхгүй хэлэх хэрэгтэй. Зэрэгтэй байх хэрэгтэй. За өөр. За тэгвэл илэрхийлж өгнө ш. Бүтээлэр гэвэл зураг зурн шүлэг дуу тий тий цахиа махаа тий. Зав зав. Шүлэг дуу зохиож болох уу? Болно. За тэгвэл өөр зураг зурж болох уу? Захидал үтсэж болох уу? Тийм ингээд болно. Тийм тэр болно ш. Сэтгэлийн өгөхлийн болно ш. Тэгвэл эсвэл ажилд нь туслах. биш өндөр зүйл биш. Эндээр жоохон ялгаагаар нэг нэг нэг завчраа нэг дэвтэр гэж бас бэлэг өгдөг энийг чи бүтэл хийгээ бүтэл хийгээ одоо ямар нэг жоо юм тасгаа үр үр үр хэлтэр юм хийгээ аа юм юм юм наача зөвлөгчтэй үзэн. Тэгээ бэлэг өгөхтэй бэлэг өгөхээр баян бэлэг өгнө гэж байх байсан. Баян бэлэг баян бэлэг өгөх юм бол энэ тань болчихсон. Болцсон одоо болцсон. Бэлэг өгөх үйл ажиллагаа одоо ямар зүйл сонгох вэ хэрэг болно шүү дээ. Ийм жоохон юмээс чи хоёр хүн гарч чам. Тэ жадан ба, жадан ба. А үйл ажиллагааныхаа засвар өөрсдөө хүнтэй тэмдэглээд яваарай. За багш нь бас бүх хүүхдүүдийн оролцоог ажиглалтын хугацаанд тэмдэглэж явж байгаа шүүхтүүдээ. За. За өөрийгөө танилцуулаад мань танилцуулъя. За өнөөдрийн үйл ажиллагаа бид юу хийх вэ? За мань үйл ажиллагаа танилцуулъя. За Манай аг болохоор юу хийх вэ гэхээр одоо загтал бичих, бэлэг өгөх, бүтээл хийх, мэдлэг гэсэн юуг сонгосон. Тэгээд загтал бичих болохоор одоо тодорхой үйл ажиллагаа мэдээж орно. Тэгээд бэлэг өгөх төр мөн адил бүтээл хийх. Тэгээд мэдлэгтэр болохоор өдөр болгон тогтмол мэдлэх тэгээ болох болохоор өдөр тутам хэрэгжүүлэх боломжтой гэдэг дээр тий. Аа баярлалаа. Дараагийн Манай баг юу их вэ гэхээр ер нь л урмын үг тэгээд шүлэг, загтал, бүтээл хийх бүтээлхийн өдөр тутам хэрэгжүүлэх боломжтой нь юу вэ гэвэл захидал болон урмын үг байгаа. За тэгээд тодорхой үйл ажиллагаагаар хийх нь бол хамгийн боломжтой нь захидал байгаамаа. Одоо манай үг одоо юу хийх вэ гэхээр одоо зөрөгтэй байж цаг заваа гаргаад аав ээжтэй талархлаа илэрхийлж болно. Тэгээ бас цагтлаар, шүлгээр, бүтээлээр илэрхийлж болно. Тэгээд өдөр тутам хэрэгжүүлэх боломжтой нь гэвэл шүлэг байгаа. Шүлэг тэгээд бас бүтээлээр илэрхийлж болно. Тэгээд одоо гинтийн байдлаар илэрхийлж болно. Тэгээд бас тодорхой үйл ажиллагаагаар яаж илэрхийлэх вэ гэхээр хошин шог, жүжиг, дуу тэгээд энэ зэргээр илэрхийлж болно. Тэгэхээр ер нь бол энэ зэргээр илэрхийлээд Тэгээд аав ээжигээ баярлуулад тэгээд талархлаа ингэж илэрхийлэх боломжтой. Манай болохоор талархлын аян зохион бас цаг гаргах гэсэн байгаа. Тэгээд талархлын аян өдөр тутам хэрэгжүүлэх боломжгүй харин цаг гарах нь өдөр тутам хэрэгжүүлэх боломжтой байгаа. А тэгээд талхлаа энэ тодорхой үйл ажиллагаагаар бол хэлий гэсэн үгээ хэлнэ харин цаг гаргах дээр болохоор ажилд нь тусалж олно. За ингэж баяр талархлаа илэрхийлж болно гэж үзсэн байна тийм ээ. Энэ тодорхой үйл ажиллагаа гэдэг нь та нар юу гэж ойлгож байна? Жишээлбэл юу аль баяр гэдэг баяр юу юу гэдэг нэрэн дээр яаж яг тийм тодорхой үйл ажиллагаа. За за бас юу ажих вэ? Олон Баяр ёслол байдаг тийм ээ. Тэгэхээр баяр ёслолын үйл ажиллагаагаар бас талархлаа илэрхийлэх болох нэ. За. За тэгвэл үүн дээрээс үзэхэд доторх тодорхой үйл ажиллагаагаар бол захидал үүсгэх, бэлэг өгөх, бүтээл хийх. Өөр мөн хэлий гэсэн үгээ хэлэх буюу сэтгэлийн үгээ хэлж ажилдан туслах хошин шок, жүжиг, дуу гэх байсан байна. Одоо харин өдөр тутам хэрэгжүүлэх боломжтой зүйл нь мэдлэх урмын үг хэлэх, захидал өгөх. За бүгдээрээ одоо эндээс э? цаг гаргах юм байна. Сонирхлын багаараа хийсэн зүйлээ босоод баг бүрдүүлээд хийх цаг дээр. Баг бүрдээр босоод юу хийх гэж бодсон бэ? Эндээс сонгоод Ай, ай, ай.

тэгээд өнөөдрийн манай энэ хүү үйл ажиллагаанд мань нэгэн зочин ирсэн байгаа. Зочноо үрья. За, багаа төлөөлөл тэлэх хийсэн юу байна бэ? Би төгсөн гараад хүмүүс төгсөлөө зүгээрээ. За, би шүрэгчтэй загтлагдсан байгаа. Сайн байна уу шүрэгчээ? Таны би сайн байгаа өстэй. Таныг энэ сургуульд хамгийн их үнэтэй хувь нэмэр оруулж байгаа гэж боддог. Яагаад гэвэл та хүүхэд бүрийг цэвэр байлгадаг. Та хорвогийн хамгийн сайхан сэтгэлтэй хүн шүү. Хүндэтгсэн 5-ын дэх ангийн сурагч Уу Тэмүүжин. Би танд зориул цагтл ицэн. Сайн байна уу? Намайг 5-ын дэх ангийн сурагч Уу Сувд Эрдэнэ гэдэг танд үргэлж талархал илэрхийлж чаддаггүй. Та биднийг эрүүл байлгах гэд хамгийн гол нүлээтэй хүн. Танд зориулсан зориулж энэ шүлгийг бичлээ. Өглөө эртлэн босч өнөөдөр яадаг болоо ханаа тасчихгүй байгаа гэж санаа зовно. Бид таны хоёрт хүүхэд мэт та авч үзэн бүрий болтол биднийг харгалзан харгалцсан танд баярлалаа. За бид ингэл Инхээр юу нам намл ашиглын юм дүрслэг урлагийн гоё юусэн байгаа. Бид одоо бид оо За бид яасан байгаа бид одоо ингээд нугалч хийгсэн болов боловч бид амч 10 минутанд амжихгүйгээ мэдсэн тул өмнө нь хичээл дээр хийж байсан зүйлсээрээ одоо ингэж чимж хийсэн байгаа. Ямар амжилт Энэ бүгдийгээ дараагийн үед яаж хүргэх вэ гэдэг төлөвлөж За ингээд танай ангийнханд их баярлалаа. Ингээд бүгдэнд нь сурлагын өндөр амжилт хүсье. За. За тэгэхээр энэ хүмүүстэй энэ талархал илэрхийлж амжилтгүй хүмүүстэй өнөөдрийн үйл ажиллагаагаар бид нар бүтээл хийгээд өгчлээ тийм ээ. Тэгэхээр өдөр болгон бүтээл хийгээл, загтал өгт бичээл, талархал бичээл ингээд байх боломжтой юу хүмүүдээ За тэгэхээр өдөр бүр тутмын үйл ажиллагаагаар баярлснаа, талархснаа илэрхийлж яах бидэнд нэг хөвшүүлж яах зүйл юу байдаг вүлээ? Урмын үг мэдчилгээ. Ангидаа бид нар дэн цааны юу баримталдаг вүлээ? Тэгвэл бид нарт юу ихтэй байх нь уу? Юу их нь үү? Бүгдээрээ дэг боловсруулцгаая. За, дэвтэр дээрээ хүн болго нэг нэг дэг нь санаа өчөж байгаад дараа нь багаараа нэгтгэхэд Энэ ногоон цаасан дээр бичцгээ эргээ хөвгтөдөө. За хугацаа 2 минут. маш том байлаа. Тийчтэй тийг авсан тийм. Үгүй тоогоостой баярлаа гэж чинь. Үгүй сайхан. Өөс маань. Чи За танилцуулах хүмүүс гараад ир. За. За мань нэг бол. За. За, сайн байна уу? А манай э, манай багийн нэгтгэсэн санал болохоор сургуулийн ойр орчимд инээмсэглэн мэдлэлцгээе гэдэг юу дүгнэлтэнд хүрсэн бидний шийдвэрт. За. Манай баг манай багийн шийдвэр бол өөртөө өөртөө ихтэй өглөө бүр бусадтай мэдлэх гэдэг шийдвэрт хүрсэн байна. Одоо нэг баг дутуу ахын юм үү те? Манай багийн 3 баг гэдэг хараа бийлүүлэх шинээр бол үйлчлэг шигчийг ажиллаа хийж байхад гүйхгүй гэж шиндэг авсан. За ямар гоё дэг вэ? Манай баг болохоор байнга мэдлэх гэж байгаа. Өдөр болгон ойр байгаа хүмүүстэйгээ мэдлэх гэсэн шийдвэр гаргасан. За хүүхдүүдээ тэгвэл бүгдээрээ энэ гаргасан дэгээ батлах уу? Баталж байгааг нь гараа өргөөрэй. За тэгвэл би яг энэ дэгийг биелүүлнэ. Зөрчихгүй гэж өөртөө ихтэй хүүхдүүд байна уу? Ногоон гэрлэн дохиогоороо илэрхийлээрэй. За тэгвэл би арай л чадахгүй бах. Жаахан өөртөө эргэлзээд байна гэсэн үгэд байна уу? Тэгвэл бас гэрлэн дохиогоороо илэрхийлээрэй. За дээш хараа. За дээш. Дээш өчгөө. За. Тэгвэл яагаад Эсвэл чамд энэ дээр санал нэмэх юм байна уу? Би бол жоохон тийм сайн баримтлж чадахгүй бах. Яад гэвэл заримдаа би ичдэг л дээ. Мэдлэгтэй. Өөр байна уу? За. За, ичээд ирээ. Одоо өөрөөсөө шүжихгүй шүү дээ. За бид юу шийдэв хүмүүстээ? За өнөөдөр бид нар юу хийсэн бэлээ? Баяр хатаа юугаар хэлсэн бэлээ? Үтэй урмын урмын За нэг мэсний талбартаа илэрхийлсэн өөр юу гаргасан бэлээ? Тэг тэг тэг гаргасан тийм ээ? За тэгээд нэгтгэх акцент чинь бид нар яах ёстой вэ? Тэрийгээ дэг гаргасан өөрсдөө сайн бай, хэрэгжүүл, хэрэгжүүл, хөвшүүлэх үндсэн байна. Тийм байна. За тэгвэл өнөөдөр бид нар баяр талартай илэрхийлэх өнөөдрийн үйл ажиллагааны зорилго нь юу байсан байх нь хүмүүстээ? Төлөр За ингээд баяр талархлаа илэрхийлэхдээ бид нар юу мөрдөхөр болов? Өөрсдөө хийсэн юу гэлээ? Тэгээ баримтлах. Тэгээ баримтлуул бид нар яаж байгаа гэсэн үг бусдад? Баяр талархлаа илэрхийлж байгаа нэг хэлбэр юм байна. Өөр хүндэтгэл хүндэтгэж байгаа хүмүүстэй талархаалаа илэрхийлэх За ийм үйл ажиллагаа хийлээ. За одоо бүгдээрээ багийнхаа баг болгон хүүхэд болгон өөрсдийгөө үнэлсэн байгаа үнэлгээгээ танилцуулах хөвгт байна уу? За хэн танилцуулах вэ? Танилцуулах хөвгт. За минь Би би өнөө зөвлөгөө зориг болон хийх зүйлээ ухамсарсан байдал дээр өөртөө ихтгэлтэй байсан болохоор таван хошуу тавьсан. Тэр харин оновчтой санаад гаргаж чадсан хэсэг дээр дөрвөлжин тавьсан. Нэг зарим хэсэгтээ манай багийнхаа эргэлдэж исэн болохоор харин өөрийгөө илэрхийлж бусдыг сонсон хэсэгтээ би таван хошуу тавьсан. Бусдаа хамтарч шийдвэр гаргахад оролцох хэсэгтээ бас таван хошуу тавьсан. За, за баярлалаа. За Энэ өөрийгөө унсан хүнлэгээгээ миний өгтүүд ангийнхаа багштаа өгчхороо заа юу. Ингээд өнөөдрийн үйл ажиллагаанд сайн оролцсон бүх хүмүүстээ баярлалаа. Дэгээ хэрэгжүүлж хөвшүүлэхэд амжилт хүсье хүмүүстээ. За, их баярлалаа.